Gaur, Gipuzkoako metaleko hitzarmena negoziatzeko bosgarren bilera burutu dugu abegirekin. Bertan, patronalak solaten inguruko proposamen berri bat ekarri du, zeinen bitartez KPIa ez dan bermatzen. Gainera, bajak osagarritzeko formula bat ekarri du, e, initinerei e, bajak kanpoan utzita. Eta honekin batera, licentzien eguneratze bat proposatzen du, baina soilik e, arautze legal berrira egokitzeko. Guretzako gaur mai gainean duguna, ez da inundik inora nahikoa, ez du langileon beharrei erantzuten e, eta horren aurrean soilik mobilizazioa eta batasun sindikala dugu tresna. Beraz, aurrera eta seki borrokan.